Hola, muy buenas chicos y chicas. Hoy se encuentra aquí en el canal Instante Money, la cual les vengo a hablar de una aplicación llamada Napoleon Secret Chart. Bueno, esta aplicación es la de aquí, la cual yo no voy a poder entrar a la aplicación, pero sí la voy a buscar a la Google Play y el link de descarga se la dejo en la descripción y mi código al lado. Así que vamos a ver primeramente antes una prueba de pago que me lo mandó un amigo mío, que eso fue el 16 de febrero de este año, la cual me aquí. Esta prueba de pago. Eh, por, por, cada amigo que tú invitas te pago un dólar, que yo lo veo bastante bien y muy bueno. Bueno, ya voy a hacer una pausa para poder ir buscando la aplicación en la Play Store. Ya como yo le dije, el link se lo dejo en la descripción y el código al lado del video, porque así le puedan, no sé si le acredita algo, y si no puedo grabar la aplicación es porque no me lo permite. Y no a mí solamente, a todo lo que quiera subir esta aplicación no le permite ni tirar ni un capture ni grabar, mucho menos. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con el video. Bueno, mis amigos, ya lo encontramos en, la Play Store, donde les voy a enseñar la aplicación Napoleon Secret Chart, que esa aplicación podemos chatear, llamarse hacer vídeo también videocámara, hablar con tus familias y para poder registrarnos en esta aplicación debe entrar con tu número de teléfono, poner el código de, tu país y también poner quién fue que te invitó, por quién fue que te enteraste de esta aplicación, poner el código que se lo deja aquí al lado. Bueno, vamos a entrar aquí a la foto para que vea cómo. También te le puedes poner clave y voy a hacer eso, para proteger tu privacidad, lo que quieras. Para que si tú quieres una novia o un novio, no se entere si estás hablando con otra persona, ¿tú me entiendes cómo? Bueno, aquí podemos estar, mira, quitar los dígitos. Bueno, aquí este viene siendo el número tuyo, que es como tipo WhatsApp. Y se puede cambiar foto, poner apodo, lo que tú quieras. Bueno, aquí agenda ocultar. Y como ya ven aquí, para poder invitarme, yo voy a contar en la aplicación. Le damos aquí, invitar a alguien y así lo te da un dólar. Como ya ven. Y eh, podemos chatear, como este lado. Y yo espero no hacer este video tan largo porque, <laughs> como ya ven, eh, eh, esta aplicación no puede explicar en muchas cosas, pero es bastante buena. Es tipo WhatsApp, puede mandar fotos, lo que te plazca. Y se puede mandar audio y es bastante buena como ya ven esta aplicación como ya ven yo espero que les guste el video si les gustó el video no olvide dar me gusta suscribirte a mi canal y comentar en la caja de comentarios para seguir subiendo videos cada vez más y seguir creciendo por favor ayúdame con tu like y suscríbete a mi canal muchas gracias nos vemos para el próximo video y recuerda que esta aplicación si está pagando Napoleon Secret como te lo mostré en la prueba de pago, te lo voy a enseñar aquí, Napoleon Secret Como ya ves. Muchas gracias, nos vemos para el próximo video y cuídate y que yo te bendiga.